上在上，万福大力，关将军，也你一路保护着你两位叔叔辛苦了，理所当然。关将军呐，这人一句话就咧讲，大家是安啊出外咯，吊吊人，咱将军离开了，此州下去要回许多。 到这个黄山脚地一之行，如还叫关将军，你当你两个阿嫂，三人共宿一个路旁呢，烧花盆几块，归回起多了后，老会好好来给你报仇，是想。文殊文白有上野才华就可以。 元古绝无一粮，也拿来关将军手里当官，养为所索，杀人用血炉烹，气大吃了。哈哈哈哈！ 关云长含你两个阿嫂，三人困一个罗啊。你关云长绝对无歹事，我是讲你无歹事咧。点样来挂着三夫人甲二夫人咧？虽然是中年的富人，人哦，生做咧阿那多主啊 要真正讲你大年啊头流鼻盐好骨折，内底面传令歌三军来者，来我来我来。八告八告，罗仔能八个多。 好啦，乡爷，你的灵，啊，我都来做都参考。李冰头，不能调为冰。啊，乡爷，对我真好。不错，啊，你最近还有你劣的法律？乡啊，你来叫我办什么唐突头啊？互利平商。好。 地主，地主，这关这关。兄弟啊，我叫我摆条一边，啊僵尸啊形象，你叫我去看个好康的，看个一只牛，两粒头，要我背只脚，伫个所排伫个天云教处，哇这煞都上爱看，好好哦，再做，莫破病。 哦，过来，过来，过来，过来，去调查，过来去探宝，他没有好死。